en algún momento. Ah, ¿sabes que encontré un cráneo, ¿no? No aparecerá. que este y otros descubrimientos que vamos a dar a conocer en, el futuro, eh, yo creo que van a generar, van a, eh, están revelando de que hay un, potencial enorme en cuanto a paleontología en, el extremo austral de Chile y que probablemente van a convertir esta región en un polo científico, porque estamos encontrando cosas que no esperábamos encontrar y que nos van a ayudar a responder bastantes preguntas que teníamos desde hace mucho tiempo eh, sobre dinosaurios, mamíferos y otros grupos que estamos hallando.